Bueno, para divertirnos un poco en nuestras casas, pues podemos mover los muebles y jugar e inventarnos un circuito para que, establezcamos un, un vínculo. Entonces, en sus casas ustedes mirarán cómo lo hacen. Pero acá hicimos uno para que bajara y salte el sofá. Eh, si se dan cuenta, pues es muy importante los ejercicios anteriores de disposición, de permanencia y de, foco para que, para que pues, esté ahí trabajo. Entonces vamos a ver cómo nos sale y ustedes inventen el que quieran en sus casas. Ahí vamos. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! bien, Cookie, muy bien.